rock to my rhythm, rock to my rhythm. Season और आज है कोक तो हमें पूरी लाइव स्ट्रीम में पीएंगे हम हाँ, वहाँ हाँ, पे लाइव स्ट्रीम में पियेंगे आज मैं साले पहुँच मैंने ले ली साले ने तुम हम फटाफट तो अभी चला को 2 मिनट खींचता हूँ चलो दो है मैं तो फिर मैं तो पीऊंगा बुक ये पहले मैं पेट्रोल में वाला पैसा डालते यहां से और इसके अंदर छुपा रहता मैं मैं भी इसका तो नूर जैसा खींच जाऊँगा आगे पीछे सारा मार वे देखो पता नहीं कई ना हीरोइक लेवल अबे इसका इसको क्या लेवल ये का बात ये का बात है वैसे सबका लेवल दिखता है इसके अंदर मेरे ख्याल से तो सबका लेवल दिखता है हाँ इसका लेवल क्या हेड मारा साले ने उसका कोई लेवल दिखेगा एकदम ओपी प्लेयर एकदम ये और मैं पूरे मैं ये खेल नहीं था तो उसको थोड़ा मेरा वो होगा थोड़ा नुब्रो वाला अच्छा चुन रहे चलो बढ़िया एकदम दूसरे गन भी चेंज नवी आ रही है तो यार बड़ा गंदा थोड़ा थोड़ा गंदा ही साफ चल रहा है अबे आइकन चेंज हो यार है अलग से सामान चेंज करूँगा बढ़िया से तो सो तो तुम्हारा भाई भी तो जोड़ है हेड फुट मारता है जब भी मारता है तो खैर से ऐसे मारता है जब भी मारता है तो कुछ भी जोड़ बनती ही हलता एकदम और इसको मैं कभी तो अगले मैच में भी ये ये नहीं ले पाएगा हम लोग को अपनी एक एक ही स्किन यार अबे यार ये भी गलत बात है एक एक ही मेरे पास स्किन लगी नहीं भी मेरे पास एम पी फोर्ट मेरे पास इसकी लगी हुई है एक क्या नाम तो इसका नाम भूल जाता हूँ बार बार यार भाई हेड बोलते भाई हेड हेड हाँ पर एम पी फोर्टी मेरे पास कोई स्किन भी नहीं है over them. बिल्कुल मारा इसने पीछे से एकदम यार एकदम मजा के यार मैं दिखाता हूँ कुछ कोई मोट तो भाई तुम ऐसा कर रहे हो तुम मैंने तुम्हें इमोट नहीं दिखाया तो तुम ऐसा करोगे मेरे साथ बेटा इतने नहीं देख कर तो पागल हो जाएगा पागल हो जाएगा देख देख, देख। नहीं मार पाएगा नहीं मार पाएगा तो मेरे को अच्छा नीचे आ रहा है सारा नीचे आ रहा है सारा तो फटाफट करते हैं हम फटाफट हैं दिखाया तो तू देख लो दिखा दम नहीं दिखाया तो तुम्हें मैं दम नहीं दिखाऊंगा मैं तेरे को तो लो इमोट Yeah. ना गंदा बड़ा डैमेज पड़ा होगा इसके शोर ना भागे जा रहे हैं बार बार दूर दूर से डैमेज पड़ा डैमेज पड़ा गंदा तो ये बात तो गलत है ये बात तो ये बिग हेड वाला भी आ गया है रैंप वाला छोड़ा है रैंप वाला और उसके मैन ना Rock. to my rhythm. Rock to my rhythm. कोई रैंप में इसका तो ये मैप आया था हमारे Rock to my rhythm. Rock to my rhythm. Start हो जा Rock to my rhythm. Rock to my rhythm. Match चलो हमें रैम पे चिप उठानी है पता भाई हमें भाई हमने खेल रखा है हमने खेल रखा है हमने खेल रखा है इसके बहुत सारे मैचेस पहले एक तुम्हें तो ये देते हैं एक तुम्हें तो ये देते हैं और चलो चलो एकदम बढ़िया तो चलो एकदम बढ़िया यहाँ पर कोई बुक तो नहीं बुक मिलेगी Anyone want to pass it? मैं हाँ, सही बात नहीं आराम से खेलेंगे आराम से ये फ्री बाय हम फ्री बाय उनके पास एक बुक है इसकी वजह से वो Head there. Head there. Double kill. Protecting. हाँ, हम हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम शायद ऐसा स्नाइपर लेके स्नाइपर ले भाई तू और एक तो ये ले और ये थोड़ा बहुत ये कहाँ मार रहे हैं अच्छा अभी तो रात को इसने तो कहाँ से मार रहा साला वो वहां पर टॉप पे जाके खड़ा हो चुका है Head there. 처음 살고 너. 너도 머리가 좀 불안하고 애, 애국 한 분이 머리가 못 저를 많이 내려고 나오고. Double kill. Successful. मारूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा स्कोर मिलेंगे हमारे एक्स्ट्रा स्कोर अब इसको लेना पड़ेगा हेड देयर लूंगा अब थोड़ा पे तो कर तो हजार चाहिए उनके एकदम तो उसको में आ रही है मेरा यार उसके हेड अंदर से मारूंगा साढ़े में एक बुक बाइक कर यार हेड देयर एकदम भी बाइक कर एकदम एकदम भी बाइक कर एकदम नो बस साले वापस वापस इधर आना करने साथ जाके ये ये और सब हैं पे हम पे डबल एम ना करना yes yes yes years. Second पे मैं ही हूँ एकदम मारने के उसमें क्योंकि मैंने बहुत मारे मैंने उनको बट हम लगाते हैं अपनी फोर्टी सेवन टोकड़ा वाली अपनी अब तो मैंने लगा रखी है voy voy a pasear, And I'm the bomb, cause I'm blowing up And I look fly, and I'm going up Wanna explode, wanna stop me up Yeah, I talk a lot, but I back it up And I'm too cold फटाफट पहुंचेंगे यार टॉप बैटल रॉयल यार जो दुआ तो यार जो दुआई बहुत ज़्यादा पहनते हैं अब यार यहाँ पर यार ये भी आ गया यार गलत बात है यार मरता यार तुम लोग यार मर जाओ यार यहाँ पर आके तुम मर जाओ यार तुम यार मैं खेल रहा हूँ यार यहाँ पर मर जाओ यार मैं ढूंढ रहा हूँ यार अभी आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया मतलब भागो भागो यार मेरे को एकदम मिल जाए बस बढ़िया एक गन गन मिला गन मिला चलो गाड़ी मुझे बढ़िया एकदम चलो गाड़ी बैठो के यहाँ पर कुछ मिल जाएगा मेरे को अच्छा खासा ख्याल यहाँ पर एक घर सा बना पड़ा है हाँ, को गन हाँ, मिल ही जाएगी तो सोए बोलिए चलो बढ़िया एकदम खाने ना बीस मशरूम मिल रहे भैया एक मशरूम को शुरुआत चलो हो गई चलो तो एक मशरूम की शुरुआत एक मशरूम खाते भाई इससे मेरी हेल्थ बूस्ट भी होती रहेगी और ये भी बड़ा हो जाएगा मेरे लिए है कि मेरा एक टाक से पूरा हो जाएगा इसका सारा सर्वाइवल का बॉक्स को उठाते हैं चलो तो जानते हैं बस इस पर स्कोप लगा लगा हुआ यार स्कोप लगाना पड़ेगा बस पे चलो अभी यार इसको मैं अपग्रेड नहीं करूँगा मैंने बिनोद वहाँ से मैंने लिया था तो वैसे है नहीं बिनोद भाई उनको तो फ्री में मिली वैसे भी वो तो चलिए अब बोल रहे थोड़ा हमको एक बैकपैक मिल रहा तो एक बैकपैक देखो तो बड़ा हम बैकपैक लेते हैं तभी कोई बंदा आएगा वो तो आपको मारेंगे पी लेंगे सारे कुत्ते तक भेजेगा तो कुत्ते की तरफ तो मेरी बैग में बैग मेरी बैग का छोड़ के आ गया हम लोग को मैप में दीजिए कि मेरे को मेरे को मेरी बाइक जाऊँ बाइक मेरी बाइक है मेरी बाइक इस तरफ है मेरी इस एरिया में तो बाइक मेरी डेंजर बाइक ओ सामने वहाँ पर एक और ओ लगा हुआ चलो फटाफट बताओ उसके अंदर कौन ना कौन का एक ना बंदा होगा से मारा इसने दोनों के बीच में ये घुसा था लोंडा भैया पे मार ले गोल्ड पहुंच चुके हैं थोड़ी देरी टिके वैसे भी कभी भी गोल्ड में टॉप तक मैं पहुंचा टॉप साथ स्पीड पे गिर जाएगा लोडिंग स्पीड तो नहीं चलो लोडिंग स्पीड कहाँ से हमें करना भी क्या जाता नहीं करना है भाई लोडिंग स्पीड है लोडिंग स्पीड कम होगी तो हाइट फिर टावर रोटेट करेगी भाई टावर पड़ेगी लेते हैं आज के के अंदर और कुछ कुछ इवेंट्स भी आए हुए हैं वो भी आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में भैया तो बड़े ये क्या है क्या है नेपाली रुपीस रुपीस का हमारा कोबरा क्लेम आ जाएगा से मेरा कोबरा क्लेम आ चुका है Thanks. चलिए एक राउंड हम जीत चुके हैं बिना किल के मैच ग्लॉक पे तो बढ़िया लग रहे हैं एकदम नीड इक्विपमेंट हो चुका है एकदम हाँ सेंसिटिविटी एकदम बढ़िया है मतलब कोई भी तो यार there. देखता हूँ किसी मैसेज इधर मिल जाए इनके पास से अबे आए इतना तो चलो देता है हेड देयर पेड़ लो भाई पेड़ लो भाई तुम अकेले जाके पेड़ लो अच्छा, उसको तो कुछ दो आराम से जीती जाओगे तुम लोग तो यार मार लो मार लो भाई मारो भाई मारो भाई मारो कुछ जो कुछ जो कुछ जो सब उसमें कुछ जो सब उसमें कुछ जो भाई कुछ जाओ समथिंग लेट कर तुम्हें अबे सर तुम्हें कुछ दिलवाई था तुम्हें को यार अबे क्या बात तो है यार तुम्हारी यार ये गलत बात होती है यार तुम उसको जहाँ जाते हो तो तो तुम तुम अपने गने ले लोगे ये क्या होता है ये तो बात गलत होती तुम्हारी साइड को तुम्हारी तो यार भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा First blood. in the chat, bro. Up in the chat. जितना मेरे को फ्री का पास मजा ना चलो फटाफट इसको अपग्रेड करते हैं नीड इक्विपमेंट हमारे पास अभी के टाइम सारे चलेगा पूरी मैच भाई इस बंदूक है क्या यार ये तो ऐसे है कि जा रहे जा रहे जा रहे इसको को दो दो पड़ रहे हैं गन्स लेने की अभी दो मैं लूंगा भाई मैं लूटूंगा भाई मैं लूटूंगा भाई मैं लूटूंगा भाई मैं भाई लूटूंगा ऐसे मेरे पास मेरे पास है तो पे क्या साला पे कर भाई साला साला साला पे कर फर्स्ट अच्छा ब्लड से मार खा भाई पीछे वाला पीछे बंदा पीछे बंदा भाई मारो पीछे बंदा पीछे बंदा एकदम एकदम पीछे आई Dá-lhe os olhos, dá. Vai me colocar e colocar. अबे यार ने को आखिर ने बचाया यार गलत बात है यार नीड इक्विपमेंट दोनों बंदे भाई एक साथ जाके मारो दोनों बंदे एक साथ जाके बाहर हेड देयर दोनों साथ बैठना है डबल किल मारो भाई रस को रस का रस का रस का Double kill. Shot bro first day भैया battle score seven multiple bonus चलिए बढ़िया एकदम चार किल करना बस मैंने सिर्फ एक किल से बस मैं दूर था बस मैं बैट टीम अप चला गया हेलो एमसी स्पैन बोलते हैं मतलब प्लैटिनम तो पोस्ट नहीं पोस्टना तो प्लैटिनम तक तो आज इसी गन से मैं ये भी वही जो अभी आप ये दे रहे हैं पता अच्छा, अच्छा ये दूसरी गन है ये दूसरी गन है चलो ये लोग तो बेवकूफ़ नहीं है गन से होना लेकिन नाम लग देते हैं उसके बस और उसके एट्रीब्यूट को ऑफ कर देंगे होंगे उसमें लोड में और उसमें गोले जा देगा तो उसमें गोले जा ये लोग बढ़िया हैं एकदम बैटरी नाम लग रहे हैं अच्छा इसमें गोल्ड गोल्ड सेकंड लेवल का बंदा है भाई ये भाई ये पक्का पिटा डबल किल भाई चाहिए था मेरे को ये ना पिटने वाला है यहाँ तो गाना देखने आता हूं मैं कौन कौन से फॉर्म मार्च में हमें मिलने वाली है तुम्हारे क्या क्या है सारा तुम्हारे पास ये है इसके पास स्वाइपर पास क्या है तुम्हारे पास भी यही है मतलब मैं तुम मैंने सिर्फ रखा था चार्ज इससे कहते भी ज़्यादा पैसे में खर्च करना चाहिए मम्मी पापा सिखाते हैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए और इसी टाइम पर सिखाते हैं ज़्यादा पैसे मत खर्च करो ऐसे सेफ हो कुछ सेफ हाँ जी जब तुम लोग फ्री फायर खेलने बैठो तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कौन सी gun me provincia de dos. Y me puso a guardar. First blood. Double kill. Ay, क्या मेरे अपना वो बचाया यार एकदम. Thanks. एकदम मैंडल. बता मैं side side head, head, head, जब यार. उनको पूरा सब दे सब दे सब दे सब दे तू तू मुझको सब दे दे एक तो तू छोड़ मत सब दे तू मुझको तो हमें बस कार दे Need equipment. कौन कोई दिलवाओ भाई दिलवाओ कोई ना तो, कोई यार एक तो दिलवा दो कोई यार दिलवा दो यार अबे दिलवा दो ओए बचाओ बस भाई बस भाई एक बंदा बचाओ बस डबल किल भाई मान लो भाई बस डबल किल ना मैंने मारे तो दो थे लेकिन मेरे को मिला खाए कितने का मेरे को एक का खाली मेरे पास टूटा कोई ना होगा यहाँ पर एक साले एक करके मर रहे हैं साले ये लोग एक एक करके बस बस टॉप पे आ चुके हैं बस अब उसके वजह हमारी भाड़ में जाए लोग इतना गुस्सा आया यार तो भाई मारो ना मारो ना भाई देख रहा हूँ भाई रिवाइव दिया भाई और वहाँ जाके मर गए साले कूद कर अपने आप ही कहाँ पर भाई एक लड़का बैठा साला ये पीले हमको जो ये जो ये भाई वो था अच्छा एमवीपी था जो ये अबे तो किल के बैठा हुआ है साले ये भी अब देखो ये देखो ये देखो ये देखो बंदे को देखो बंदे के जोर पर नहीं देखो बंदा मर चुका अब तक हाँ यार इतने मेहनत से लगाया मैंने यार अपना परफॉर्मेंस यार तो पुश करता हूँ पुश अब आप भी मैं फेंकने वाला हूँ बची देख उससे रुक जाओ सेंसर एआई के उससे हेलो सिलेंडर को बर्न करता हूँ और रबड़ लगा देता हूँ बस तो देखो हैं तो पहले मैं थोड़े इवेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़े इवेंट्स का कभी इसमें इवेंट्स आए हुए हैं एक यार इवेंट रखा है आप लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक ये आपको इसमें आपको करना आपको कुछ नहीं है आपको ना इन सब के एक बार आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो आपको इनको आपको पूरा करते रहना है जैसे आपको ये आपका आ गया जैसे कि अभी मेरा ये मोड़ जा रही है यहाँ पर मेरा वन है एक तो ये टू आ गया तो मेरा यहाँ पर मेरा ये वाला बॉक्स खुल जाएगा और, और मेरे को ये मिल जाएगा तो ऐसे ही आप लोगों को भी मिलता रहेगा ये और आपको इस और ये ये नाम एक वो गन का हुआ है इवेंट तो इसके अंदर मैं बहुत सारी हीरो गन्स हैं ये भी आपको चांस ही निकल सकती है साइज मंडे से मेरे ख्याल से तो नहीं ये आपके स्पिन से निकलेगी आपकी ये स्पिन से और ये आप लोग ये जीते ये तो आप प्रेस कर आपको ये भी मिलेगी नो साउंड ब्रो अब आ रही है साउंड एक आर्मी चश्मा का मेरा मज़ा आ गया चश्मा देख कर तो अभी तो खबर चलिए खेलना उसके बाद ना अपना कोई और गेम स्टार्ट करेंगे खेलना बोलो क्या ये सी एस खेल खेल के हाँ, तो हेड खा रहा तू तू तो हेड खाने के लायक है तो तू तो तू तू तो तू तू तो साले हेड खा एकदम हेड ही खाने के लायक हाल तो हेड खाने के लायक जा हेडशॉट मार के चले जाते हैं यार आखिरी राउंड में ये मैच में हार जाना है तो मैंने खेलने वाला फिर अब ये टीम खरे मैच की खरे मैच मैं खेल रहे पक्के क्यों यार चल लीजिए फटाफट इसको लेते हैं भाई तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं भाई तो ना तुम ना वो कर लो एक एक मैं छतरी को जाके एक मैं कान के खोल लो जाओ एक बस मैं ना वो ना आ जाए बस एक कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक बस मज़ा नहीं आए तो ही मज़ा आया यार हमारे लिए तो एकदम यार मैंने मेरे तो सिलाई सजाए पर कूद रही है हेडशॉट मारते ना गेम में बंद हो सकता पीछे क्यों ही गया मेरे को क्या ही चलते इसके पीछे जाने के मार मैं मार मैं मार मैं मार दे चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं हार गए बे टोपे पांच किल कर दिया इसने टॉप पे जीता ओहो ओहो बारह मार एक करके मारा है वैसे सब चार वाली मास्टर ज़्यादा कितने साली है नहीं मस्त ज़्यादा वाली मास्टर है जरूरी थोड़ी ना देखते हैं कुछ समस्या अब हम खेलते हैं कोई और गेम फटाफट देखता अभी हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए आ, कौन सा खेलें कौन सा खेलें अब हम तो ये ऐसी गेम खेलते हैं एकदम परफॉर्मेंस चलो सारी चीज़ें बढ़िया है चलो सारी चीज़ें बस तो इसका भी अपग्रेड आया है क्या अपडेट आज माल रहा था तब तो अपडेट मार तो मैं पे से हटा देता हूँ रिवाइव करता रहता हूँ अपडेट मार यार यहाँ पर क्यों लेके आया है मेरे को यहाँ से जाके अपडेट हो गया अच्छा वो ठीक है आगे समझ तुम वो कहने को चाहते हो मैं आगे समझ तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से जाके इसको वो जाके करूँ अपडेट ना हो बोलो बस तुम यार देखता हूँ उसका अपडेट आया हो तो अपडेट मार देता हूँ उनका देख रही हो तीन जी का गेम पूरा आग बढ़ रहा है वो मैं आपको मेरी को ना हुई मेरी कोक ऐसी कैसी रखी हुई है इतनी देर से एक के आर्मी बनने नाइन कोई दिक्कत है नहीं इस गेम के अंदर सोच कह रहा मैं इस गेम को अनइंस्टॉल कर दूँगा सच में अब जाओ तो तब से तो तीन चार तब तब इसके अपडेट आ चुके हैं चल जा भाई चल जा चल जा भाई चल जा जैसे मैं लाइव स्ट्रीम से बेकार है यार यार तुम्हारे चक्कर में यार चल जा हाँ भाई एक घंटा दस मिनट की लाइव स्ट्रीम चल जा भाई चल जा यार चल जा भी चल जा यार चल जा चल जा चल जा चल जा प्लीज़ प्लीज़ एक मेरे चल जा बस बस मेरे चल जा बस मेरे चल जा चल जा बस चल जा तो चल थोड़ा तो ओके चलो ओके चलो हटाओ लीड पास फ्री में देखते हैं गैराज फोर की कार में कौन सी मिलती है चलो ओहो हम्म। करो ओपन नेक्स्ट चलिए बढ़िया फरारी वाला अभी आया चलो पुरानी वाला ये नहीं ये वाला नहीं खेलना मेरे को देखता हूँ मेरे को कौन सा खेल लंगो गिन्नी था मेरे लंगो गिन्नी घुमाई जानी हो छे गर्लफ्रेंड नू ये ख़त्म हो चुका है लंगो गिनने वाले चलो अपने मैच स्टार्ट करते हैं हम